Señora, me encuentro en el municipio de Pimentel, donde eh, podemos ver que en horas de la tarde se han incrementado las votaciones. Y vamos a hablar con Gracie Rosario, eh, una de las dirigentes de aquí del municipio. Gracie, ¿cómo, cómo ha visto las votaciones aquí? Buenas tardes, primero. Las votaciones han pasado muy bien aquí en Pimentel. ¿No ha habido inconveniente? No, no, siempre pasan cositas, pero la tensión que se hizo por la suspensión de, la, de las elecciones pasadas del 16 de, febrero, uno pensaba que las cosas iban a pasar peor, pero ha pasado bien, gracias a Dios. ¿Hay menos votantes ahora? No creo, lo que sucede es que la gente ha ido a votar masivamente y temprano. Vemos muchas personas que están apostando. Eh, ¿Qué le parece? Claro que sí, claro que sí, están apostando, cada cual cuesta a su partido el que va a yo me Fernández, soy la vicealcaldesa del PRM y sé que nosotros vamos a ganar este Bueno, estuvimos conversando con Gracie, eh, una de las dirigentes más connotadas del municipio de Pimentel. Nosotros proseguimos, Telenor, palmo a palmo, siguiendo las elecciones municipales 2020. Pedro José Tifá, regreso con ustedes. Gracias, Pedro José Tifa desde Pimentel, Barbero. Hay gente que dice...